apa yang diminta oleh Rasul Rasul tidak minta banyak dari kita salah satu yang diminta oleh Rasul dan memohon satu itu berbanyak itu satu-satunya yang Rasul minta banyak selain itu Rasul tidak pernah minta banyak satu-satunya Rasul minta banyak apa? salawatlah kepadaku Barbanyalah salawat kepadaku mengapa Rasul minta barbanyalah salawat kepadaku kenapa tidak minta amalan yang lain untuk dibanyakan salawat atau amalan yang lain mengapa hanya salawat Rasul berpesan barbanyalah salawat kepadaku karena Rasul tahu dengan kita berbanyak salawat kita akan dijamin dapat syafaat beliau dan itulah beliau yang diinginkan seandainya kita masuk neraka jahannam masih ada harapan kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني kata Allah subhanahu wa ta'ala melihat keadaan Nabi Muhammad SAW apa yang dibutuhkan lagi kata Rasul Ya Allah saya tidak akan puas masuk surga sampai hamba-hambamu yang ada di neraka umatku diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala menizinkan Nabi Muhammad keluarkan dari neraka dia keluarkan sudah cukup ya Nabi Muhammad tidak cukup ya Allah masih ada lagi diambil lagi dikeluarkan diambil lagi dikeluarkan artinya dari umat Nabi Muhammad yang masih banyak dosanya yang masih banyak kelewatannya sama Rasulullah yang tidak fantas memberi kemuliaan kepada Rasulullah SAW dapat pula syafaatnya Nabi Muhammad yang tidak pernah memberi tanda sayang dan cinta kepada Rasul dapat rasa sayang dan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil kata malaikat Jibril, demi Allah saya melihat Nabi Muhammad mengambil manusia dari neraka Jahannam, diselamatkan dari siksa dan membawa mereka ke surga, kata malaikat Jibril, sambil aku kira tidak ada lagi yang tersisa di neraka Jahannam. saking banyaknya yang dikeluarkan oleh Rasul. Itu syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. oleh kerana itu jemaah sekalian ini yang saya ceritakan saya mohon kalau anda lagi bersalawat ingat itu semua Nabi Muhammad bukan Nabi yang biasa Nabi Muhammad adalah Nabi yang penolong kita nanti di hari kiamat seandainya kita masuk neraka jahannam masih ada harapan kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu masuk neraka saja dapat syafaat Rasul jadi sejauh mana kita bisa mencintai beliau sejauh mana kita minat mempelajari kehidupan beliau sejauh mana kita mengenal sunnah-sunnah beliau di zaman ini umat yang paling bodoh terhadap beliau kita umat Islam kita umat Islam banyak hal yang tidak tahu tentang beliau tidak tahu bagaimana berjuangan beliau bagaimana doa-doa beliau untuk kita bagaimana kesedihan beliau kalau ada di antara kita yang kena musibah atau keburukan apalagi masuk neraka Siti Aisyah radhiyallahu anha ست عائشة رضي الله عنها برنا من تسمى رسول دعاء يا رسول الله طولن دعاء كان سيا رسول من دعاء كان اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت يا الله أمبوني له دوسة دوسة استريكو عائشة dosa yang lama dosa yang baru dosa yang terang-terangan maupun dosa yang tersembunyi Siti Aisyah menaminkan doa Nabi Muhammad dan menangis dan bangga dan senang saking senangnya saking bahagianya dia tertawa sambil Rasul melihat Siti Aisyah senang wahai Aisyah apakah kamu senang dengan doaku kata Siti Aisyah bagaimanakah aku tidak senang aku justru merasa bahagia dengan doamu untukku ya Rasulullah apa kata Rasul ketahuilah wahai Aisyah ketahuilah doaku yang baru ini untukmu itulah selalu doaku untuk umatku di setiap salat itu doa Nabi kita buat kita setiap beliau salat mendoakan kita ya Allah ampuni dosa dosa umatku dosa yang lama dosa yang baru dosa yang sembunyi dosa yang terang-terangan setiap salat itu doa Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk kita semua apa yang diminta oleh Rasul Rasul tidak minta banyak dari kita salah satu yang diminta oleh Rasul dan memohon satu itu berbanyak itu satu-satunya yang Rasul minta banyak selain itu Rasul tidak pernah minta banyak satu-satunya Rasul minta banyak apa? salawatlah kepadaku berbanyalah salawat kepadaku mengapa Rasul minta berbanyalah salawat kepadaku Kenapa tidak minta amalan yang lain untuk dibaniakan salawat atau amalan yang lain? Mengapa hanya salawat? Rasul berpesan berbanyalah salawat kepadaku karena Rasul tahu dengan kita berbanyak salawat kita akan dijamin dapat syafaat beliau dan itulah beliau yang diinginkan. Bukan hanya dapat syafaat, bahkan Rasul sendiri bersabda akrabukum minni majlisan yawm al qiyamah yang paling dekat kepadaku hari kiamat yang paling banyak salawat kepadaku bahkan berita gembira bagi seorang hamba umat Nabi Muhammad SAW أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم إني كاستميوان خصوص kelebihan amalan yang utama bahkan yang terutama di hari Jumaat dan di malam Jumaat fokus hanya bersalawat kepada Rasul mengapa? karena Rasul yang berbesan Rasul yang minta Rasul berbesan berbanyalah salawat kepadaku malam Jumaat dan hari Jumaat mengapa ya Rasulullah khusus hari Jumaat dan malam Jumaat kerana salawat kalian Allah sampaikan kepadaku kata guru saya barang siapa yang ingin Rasul kenal dengan dia berbanyalah salawat kepada beliau karena langsung nama kita akan sampai Ya Rasulullah ini salawat bapa dan ibu dari Bandung kan sampai ada riwayat ada malaikat khusus tugasnya setiap kita bersalawat dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar bahkan ada orang bertanya kepada guru saya Syekh Muhammad Ibn Muhammad Ibn Mukhtar Asy-Syanqiti dan beliau masih hidup subhanallah ketika di salah satu pertanyaan di majlis ta'lim di Masjid Nabawi ada orang bertanya mana yang lebih diutamakan di hari Jumat banyak baca Quran atau banyak salawat kita milih yang mana beliau menjawab dengan jelas dengan tegas di hari Jumat dan malam Jumat lebih utama banyak salawat daripada banyak baca Quran mengapa karena kata beliau karena itulah permintaan Rasul sendiri berbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat dan banyak riwayah yang lain kalau saya sebutin manfaat keutamaan salawat kepada Rasul lebih daripada seratus manfaat menghilangkan kesusahan memberi kemudahan lunasi hutang menyembuh penyakit, menjamin ampunan dosa, mendapat sepuluh rahmat, mendapatkan syafaat Rasul. Posisi kita semakin mulia. Setiap kali kita salawat semakin naik darajat kita. Barang siapa yang salawat kepadaku sepuluh kali dapat sepuluh kebaikan, dapat sepuluh rahmat, dihapus sepuluh kejahatan dan naik sepuluh darajat dan di akhirat dapat syafaatku luar biasa hadis yang terakhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an berkata ya Rasulullah aku suka berdoa karena salawat arti salawat adalah doa arti salawat doa Ya Rasulullah aku suka berdoa berapa dari duaku saya jadikan untukmu artinya berapa persen ya kalau bahasa kita berapa persen kira-kira kalau misal saya doa 10 menit berapa menit untuk rasul dan yang sisanya buat aku contoh aku kalau berdoa ya Allah ampuni dosaku ya Allah murahkan rizki, sembuhkan penyakit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad berarti lebih banyak untuk diri kita baru untuk Rasul. Sahabat itu ya, ya, ya Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, berapa bagian dalam doaku saya jadikan untukmu? Apa kata Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma wa in zidta fa huwa khairul lak." Ya terserahmu. Mau doa bagaimana untukku? Ya terserahmu. Tapi semakin banyak untukku, semakin banyak manfaatnya untukmu apa kata sahabat ya Rasulullah saya akan jadikan separuh doaku hanya salawat kepadamu artinya kalau saya doa 10 minit 5 minit salawat dan 5 minit doa untuk diriku sendiri apa kata Rasulullah terserahmu wa in zidta fahuwa khairul lak kalau kamu berani tambah itu jauh lebih baik untukmu tawar menawar sama Rasulullah SAW Sambil di ujung hadis beliau berkata Ya Rasulullah saya janji du'aku sumwan ya untukmu artinya apa? kalau dia angkat tangan berdoa tidak satu pun minta buat dirinya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala على wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala محمد wa ala ali Muhammad. Allahumma salli sampai selesai tidak minta ampunan, tidak minta rezeki, tidak minta sehat, tidak minta keturunan, tidak minta apa-apa. Hanya fokus dengan salawat. Karena dengan salawat, apa yang kita niatkan terkabul. Saya dapat dari guru saya, nanti saya akan ceritakan bagaimana cara berdoa kata sahabat ya Rasulullah saya akan jadikan doaku hanya salawat kepadamu apa jawab Rasulullah SAW idhan taf'al yukfa hammuk wa yughfaru zambuk wa tuqda hajatuk kalau kamu lakukan hanya doa doamu hanya salawat kepadaku akan dihilangkan segala kesusahan diampuni segala dosa dan dikabulkan segala hajat kata ulama apa yang diharapkan oleh manusia hidup di dunia tambah susah dan hidup di akhirat tambah dosa betul itulah kita dapat dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW berdoa ketika anda berdoa contohnya seperti ini setiap anda berdoa biasa mulai dalam bismillah dan mempuji Allah subhanahu wa ta'ala cukup satu kata mempuji Allah dalam segala pujian Alhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji bagi Allah ini menwakili semua pujian yang lain Asmaul Husna segala sifat agung segala kemuliaan diwakili oleh satu kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin kata sederhana kata tidak terlalu panjang tapi maknanya sangat luas oleh kerana itu boleh diulangi berkali-kali Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah sambil benar-benar merasa di hati karena ini ucapan menwakili segala pujian yang kita ingin sampaikan kepada Allah karena ada pujian yang kita ingat ada pujian kata-kata yang kita tidak hafal dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin menwakili segala pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. kemudian bersalawat اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد majid. silahkan doa ya Allah ampunilah dosaku Allahumma اللهم ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah sembuhkan penyakitku Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad Ya Allah berikan kepada aku anak yang salih saliha Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad jadi setiap langkah doa diawali dan diakhiri salawat faham? subhanallah wallahi dahsyat saya tidak bisa cerita apa lagi mau cerita apa lagi wallahi dahsyat saya tidak pernah istiqamah menamalkan doa seperti ini alhamdulillah selalu terkabul bahkan niata niata Allah kasih sudah selesai wallahi jamaah sekalian salawat kepada Nabi Muhammad bukan budaya bukan kebiasaan tapi amalan yang sangat manfaat buat keselamatan kita kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat bahkan keselamatan buat anak kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW terakhir sekali lagi ketika anda bersalawat apa yang saya cerita tadi tolong dihadirkan dalam fikiran siapa Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad penolong kita di hari kiamat Nabi Muhammad yang membawa syafaat untuk kita. Nabi Muhammad yang menunggu kita di surga Nabi Muhammad yang membela kita di, di saat kita berdiri di hadapan Allah Nabi Muhammad yang akan membantu mendoakan kita saat jalan di atas sirat Nabi Muhammad yang mendampingi kita nanti ketika kita minum dari air Al-Kawthar Nabi Muhammad yang menemani kita masuk ke dalam surga Nabi Muhammad yang tidak pernah lupa sama kita makanya ketika anda bersalawat dan membawa perasaan dan membawa penhayatan ini insyaallah jemaah sekalian akan terasa ya Allah ternyata indahnya salawat kepada Rasul karena sudah kontak di hati apalagi kalau anda begitu salawat dan salam Rasul jawab Rasul jawab kita Waalaikumsalam ibu tapi cuma kita tidak dengar dia dengar salawat kita dia dengar salam kita tapi kita tidak mendengar jawab beliau Allahu Akbar wallahi kalau bisa kita rasakan wallahi ibu bapa akan sendiri menangis tambah merasa sendiri kok kok, kok tiba-tiba nangis kok tiba-tiba kok tidak bisa tahan diri karena Nabi Muhammad itulah yang semestinya sudah menguasai hati kita sudah ada di hati kita sudah mempunyai rasa cinta di dalam hati kita makanya kata Rasulullah tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintaiku lebih dari ibunya lebih dari bapaknya lebih dari anaknya lebih dari hartanya bahkan lebih dari dirinya sendiri baru sempurna imannya bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan iman seperti ini insyaallah dengan bersalawat dan membawa perasaan membawa kehadiran cerita-cerita yang sama-sama kita belajar, baru akan terasa di dalam hati busisi Nabi Muhammad akan semakin besar semakin mulia di hati kita insyaallah semakin mulia di hati kita Insya Allah akan semakin semangat beribadah semakin semangat mendekati semakin semangat mempelajari dan semakin Insya Allah menjadi baik di mata Allah dan Insya Allah baik di mata manusia amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagimu ya Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala pujimu bagimu ya Allah Alhamdulillahi awalan wa akhira Alhamdulillahi zahiran wa batina الحمد لله كثيرا حمدا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمد حمد الشاكرين حمد الحامدين حمد الصادقين حمد المؤمنين حمد المتقين حمدا كثيرا يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم يا الله berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hidupkanlah kami dalam keadaan iman wafatkanlah kami dalam keadaan Islam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أخيري حياة كمي دنن حسن الخاتمة حسن الخاتمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا الله سوتي كان هاتي كمي برسي كان جيوة كمي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Ya Allah aku mohon untuk semua jamaah yang hadir Selepas acara ini masing-masing pulang Sudah diampuni segala dosanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Allah jadikan kami ahlul Quran Penhafal Al-Quran Al-Quran berakhlak akhlakul Quran Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ya Allah bukakan bagi kami pintu taubatan nasuha ya Allah agar kami mampu menjadikan sisa umur kami lebih baik lebih mendekatkan diri kepadamu ya Allah lebih istiqamah sampai akhir hayat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ya Allah berikan kepada kami rumah tangga sakinah mawadda rahmah Suami isteri yang baik yang salih salihah Jadikan suami kami imam yang menjadi membawa contoh yang baik Yang memimpin kami untuk ridamu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Ya Allah berilah kepada kami keturunan yang salih salihah Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Jadikan anak kami ya Allah yang mampu menjaga nama baik keluarga kami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah jadikan anak kami yang membanggakan kami di hadapanmu hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah jadikan anak kami anak berhafal Al-Quran dan berakhlak-akhlakul Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ya Allah lindungi anak kami dari keburukan dunia dari kejahatan manusia kejahatan narkoba dari fitnah dunia dan isinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ya Allah jadikan anak kami istiqamah Islam iman sampai akhir hayat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ya Allah berilah kepada kami kemudahan bisa ke tanah suci haji dan umrah ya Allah dan ziarah Nabi Muhammad SAW Ya Allah walaupun banyak kekurangan kami banyak kebodohan kami terhadap agamamu banyak kelemahan kami tapi kami sungguh sangat merindukan Nabi Muhammad Ya Allah kami sangat merindukan Nabi Muhammad kami sangat sayang dan cinta Nabi Muhammad walaupun amalan-amalan kami belum mencapai sunnah Nabi Muhammad Ya Allah jadikan cintaan kami dan rasa rindu kami kepada Nabi Muhammad yang menjamin kita bertemu Nabi Muhammad dan mencium tangan Nabi Muhammad دن منهم آير الكوثر دلي تغى النبي محمد دن بن دن بني نبي محمد كدلم سرقة يا الله برحمتك يا رحمة يا الله tuliskan nama-nama kami di dalam takdirmu hamba-hamba yang mendapatkan dan jaminan syafaat Nabi Muhammad jadikan kami ya Allah hamba yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ya Allah atas izinmu kami sama-sama berkumpul di masjid ini Ya Allah atas izinmu berilah kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di dalam surgamu Ya Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ya Allah kami hamba yang masih lemah dengan godaan hawa nafsu yang masih lemah dari godaan fitnah dunia yang masih lemah dari godaan harta dunia Ya Allah kuatkan jiwa kami kuatkan hati kami kuatkan iman kami agar kami menjadi hamba yang salih salihah hamba yang fantas mendapatkan rahmatmu hamba yang menjadi orang-orang yang engkau ridha ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Barkahi rizki kami Barkahi harta kami Barkahi keluarga kami Barkahi umur kami Barkahi kesihatan kami Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ya Allah ya Zal Jalal wal Ikram selamatkan wajah orang tua kami dan selamatkan wajah kami selamatkan keturunan kami dari siksa neraka jahanam ya Allah Allahumma صل ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah kami berupaya, دمبر اختيار بر عباده تهجد صلاه ملام وتير baca Quran, bersedekah dan kami belum tahu yang mana diterima di sisimu Ya Allah mohon walaupun banyak kekurangan kami mohon amalan ibadah kami diterima Ya Allah Ya Allah Terimalah sedekah kami, terima niat wakaf kami, terimalah segala kebaikan kami dan maafkan kekurangan kami, ampuni kesalahan kami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah kuatkanlah kami lahir dan batin agar kami mampu menjadi hamba-hamba yang mulia dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, satukan umat Islam di Indonesia. Rapatkan hati kami, rapatkan saf-saf kami. Ya Allah, lindungi umat Islam di Indonesia dari segala bala dan fitnah, dari segala berbacahan, dari segala bermusuhan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin berkahi umat Islam di Indonesia dengan kedamaian, kedalam bersatuan. saling memuliakan dan saling menghormati ya Allah. Lindungi ulama kami, para kiai-kiai kami, habaib kami, guru-guru kami. Ya Allah di antara mereka yang memiliki kesalahan dan dosa Ya Allah ampuni kesalahan mereka Maafkan Ya Allah Ya Zal Jalalul Ikram di antara kami ya Allah yang memiliki kelemahan ya Allah tutupilah kekurangannya dan kelemahannya ya zal jalal wal ikram ya Allah negeri kami Indonesia sedang menghadapi ujian besar Ya Allah lindunilah negeri kami agar negeri kami tetap aman, negeri kami sejahtera, negeri kami damai, negeri kami nyaman bagi kami dan keluarga kami. Negeri kami Indonesia menjadi negara Al-Quran negeri kami Indonesia menjadi baldatun tayyibatun rabbun ghafur berikan kepada kami pemimpin yang takwa pemimpin yang adil pemimpin yang adil pemimpin yang adil pemimpin yang amanah dan jujur birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal Mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ya Allah inilah usaha kami doa ini ikhtiar kami memohon kepadamu ini upaya kami bermunajat kepadamu Ya Allah hanya Allah saja yang tahu isi hati kami tahu hajat kami cita-cita dan keinginan kami hanya kami mampu berdoa kepadamu Ya Allah Ya Allah mohon diijabah doa kami mohon dikabulkan permohonan kami mohon diterima bermunajat kami ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين